میرا نام محمد سیاد ہے میں لوترا چو آیا بدامی بھائی اور میں ہوا کے آؤ جلو اور چلو بابا نور لال سے دربار لکھوں میں آیا بھائی اور لال ماشاء اللہ درباس پیارا اچھا موسم پیارے دربار لگے صاحب آپ کو دوسرا بھی صاحب کو کر کے ضرور دسا ہے کہ تو آپ کو کم دربار لگی ہے ماشاء اللہ جی میں بھائی اور رہی آدھے کریں واقعی میں گال ہے اچھا تسا بھائی اے بھائی کا تعارف کروا کے دے سی نا شاید بھائی ہے ٹھیک ہے میرا نام ہے محمد شہباز ہے تے تسا دیکھو نوری لال دربار اے تسا ذری کیمرہ مین زوم کر کے دکھائی کیمرہ مین تو زوم کر کے دکھانا ہے نوری لال دربار دیکھو بہت پیاری ہے دربار تے اتنا بھی رش بھی کافی رش بھی بہت زیادہ رش ہونا ہے ہاتھ تو زیادہ رش ہونا ہے بھائی میں کو دسے